Ну, я художница. Я до сих пор не знаю, кто я. Я помню, когда э, я-то из Янакиева, и в семье как бы никаких, никого я не наследовала. Помню, мама моя, она никак не могла понять. На то время, как бы, если дитина поступила в вуз, то, то, как бы, то все добре, жизнь удалась. Вот. И мама моя все никак не могла понять, говорит, ну ты розочку сможешь нарисовать? Я понимала, не. не смогу. Поэтому как бы художница, я не знаю, это, наверное, образ жизни скорее, чем профессия. Вот, потому что, ну, как я понимаю, профессионал это, э, это, наверное, продавать свою как бы деятельность, то есть с этого жить. То есть это твоя профессия, ты этим живешь. А тут как бы ты живешь этим, играя и э, не знаю, может быть, мне просто так повезло, что все эти творческие как бы мои поездки, они... А, мне кто-то так э, э, бросил такое обвинение, ты этим занимаешься, потому что это модно. Это меня страшно развеселило в свое время. Вот. Ты этим занимаешься, потому что тебе это, это интересно, тебе этим хочется заниматься. Ты никогда не думаешь наперед, что тебе из, э, с этого будет. Но каким-то образом ты все-таки э, как-то оплачиваешь квартиру, ты, ты, ты что-то там, ты не ставишь себе каких-то целей там иметь, не знаю, дачу вот <laughs> в Крыму, как Оля сказала. Как бы у тебя этого нет, и дачи нет, и, и как бы нет этих и желаний. То есть тебе, ты живешь какой-то в этой профессии, ты, тебе это твоя питательная среда, и поэтому мы все-таки счастливы в том плане, что э, ты, ты живешь, у тебя этот круг, он никогда не иссякает. Я жила в Донецьку спочатку, після інституту. А, а потім вже почались творчі якісь там групи. І це так співпало, що розвалився союз. Ем, Я була на черзі молодого спеціаліста, мріяла колись мати свою е, свою квартиру. От, А коли це розвалилось, і черга так само була анульована, і я зрозуміла, що то все. 11 квадратних метрів <laughs> і то до гробової доски. От, і, ну, А потім ще а, е, вже почала робити в, е, в таких творчих заїздах, а, приймати участь. І мені дирекція сказала, що нам потрібні викладачі, а не художники. І все. І доля була <laughs> вирішена. А на той час ми вже працювали разом е, з Сергієм Якуніним і якось так вирішила, що все, пора щось міняти в тому житті. І так приїхала до Львова. И, и, тогда уже первая творческая группа была, где в Ждениево, по моєму 90-й рік. Потом там мы в Жданиево, да, я познакомилась с Тиберием Сильваши. А там были молодежные симпозиумы, заезды. Где-то даже есть фотография недавно, э, чей-то был день рождения, и Тиберий выставил наша жданиевская группа. Даже есть. Это, по-моему, 90-й год. Вот буквально там вчера эту фотографию. А когда еще в Донецке была, вот, в 89 году был мой первый симпозиум – и я поняла, что я уже больше не могу. Я в, в, училище меня совершенно, но это не моя атмосфера, и я понимала, что я не вписываюсь в преподавательский коллектив, мне это не интересно, это не... Ну. Вот. И мне очень хотелось э, начать какую-то там, мастерской тогда не было, и для меня поездка была, это просто такой, хочу, мне надо. Вот. Ну и э, помню в спилке художников, Э, они так, ну, как спилки они все, они такие костные, мне там, вот она поедет, нас тут опозорит. Вот. И помню, что был такой очень хороший художник, эм, Зорко Донецкий. И он говорит, вы знаете, говорит, меня так первый раз потом, говорит, отправили. Потому что, говорит, пусть она вначале поедет что-то сделать, что вы ей уже приговор заранее подписываете. Вот первое была поездка, это 89 год. А потом уже же Даниева, как-то она случайность, это вот, наверное, каким-то сарафанным радио. Вот. Я познакомилась с кураторами, они мне как бы ну, вписали в эту группу. Приехав туда, я еще никого не знала художников. Там уже была киевская команда в основном. Киев, Ужгород был вот там. Хотя нет, там не только. Киев, Ужгород, по-моему, Черкасы были – вот Аня Куц была. Ну, в Донецке была немножко другая. Когда я уже работала, то э, несколько преподавателей, с которыми я дружила и которые имели мастерские, там, ну, вот, то вот как-то в тот круг я попадала, но это как бы тогда, когда много читала. После института у меня был такой просто голод читать. Я читала все подряд, все. Все толстые журналы выписывались, вот, я читала просто, у меня такая была, причем успевала как-то все, это был такой вот голод. А, круга как такового не было. Были какие-то дружбы каких-то там, скажем, людей, которым, которым ты симпатизируешь, которые симпатизируют тебе. Вот. Но, ну, как правило, это все равно что-то общее какое-то было, какие-то мотивы. Вот. А такого, скажем, творческого не было. Mm -mm. Харькове там немножко другая была ситуация. Харьков был все-таки, это институт, и уже тогда мы учились, вот Паша Маков, он еще был студентом, я была на первом курсе, Паша уже заканчивал на четвертом курсе. И он, первые его выставки были, он как-то так активно стал даже еще со студенческих времен. У нас там был такой э, актовый зал, вот он в общежитии прям делал эти выставки. Не помню с кем, то есть он с кем-то в паре, с кем-то художником. Вот. Потом первые выставки, я помню, от Бориса Михайлова в Доме архитектора. То есть мы, мы эту первую выставку видели. Мы еще не знали, кто такой Борис Михайлов, но это были первые такие вообще бомба такая, которая обрушилась тебе. Что-то понимаешь, что-то не понимаешь, но это было такое вообще... На то время такие эксперименты, это было очень мощно. То есть тогда круг все-таки уже был. Вот. Скажем, чтобы это все э, студенты всегда ропщат, э, не хватает преподавателей, таких вот личностей. Эм, да все то же самое, как бы все эти вузы были одинаковые. Мы больше учились друг у друга, мы друг у друга какие-то... Э, литературы как таковой не было. Там ну, буквально там пара журналов, которых можно по пальцам перечесть, которые были в библиотеке. Вот. Но уже тогда появились какие-то первые альбомы э, по искусству, какие-то были профессиональные, помню, поскольку книжной графикой занималась, э, книги по шрифтам, вот, какие-то, ну, такие уже профессиональные были багажи. Вот они тогда собирались. Первые, помню, первые были очень э, мощная была детская литература, иллюстрация. Мы все имели такие коллекции. Тогда это копейки стоили. Часто ездили, потому что участием, скажем, в Харькове, я часто, мы ну, практически все выставки видел, Москва, Питер. И так получилось, что у нас э, все, кто, скажем, учился в группе в училище, они все поступили в Питер, Москву. Ну, как бы больше вузов художественных-то. Ну, в Киев. Но ну, у нас вся группа была мощная такая. Питер в основном. Ясно, что квартири не было, жили в майстерні в Стрійському парку. жили по, по, по майстернях чужих, жили будь-де. Тому ясно, що їхала, нічого з собою не брала. Та в принципі нічого і не мала, що там гуртожиток. Ну, Для мене питання там Львов чи не Львов таке взагалі не стояло. Тому що випадково з е, мій там колега і мій партнер був зі Львова і якось. А у Львові я була перша моя така була е, перший візит до Львова. Це наша практика була в інституті, е, ознайомча, це другий курс. В мене навіть десь був афорт. Е, я була закохана в цей двір е, в Вірменська ну, цей прохід, і там така металева, ота от ажурна. І все. Я зробила, в мене ще був такий на той час образ Ахматовський, така чолочка, такі прямі. І от я там зробила свій автопортрет от в, в тій брамі. І от наворочила сама собі. Ну, На той час абсолютно інакше було. І Львов був інший. Такого зусилля там туристів, якісь там а, таких культурних осередків просто нічого не було. Навіть там пару е, кав'ярень. Тобто я ще попала, коли там вірменка, нектару вже не було. От. Але я так попала в то коло е, художників, які які пройшли то коло. А я вже там на іншій орбіті десь там долучилася до, до них. Різниця була колосальна, дійсно. Ну, Львів, Донецьк. Все ж таки, Львів це це європейське місто, це воно ну, передбачало, що тут може бути інша абсолютна структура, і воно з часом таким стало потім ми з, з Дзигою, з Тоні Денисюк е, працювали, е, з, пізніше там Оленка Турянська. Тобто я попала в коло Жигульська, от, е, французов і всі в оце коло. Потім в Німеччині я лікувалась, то там Платон Сільвестра, тому що я в, в них жила багато років, 10 років потім вже коли Платона не стало, то. От І так якось, ну, і, і це коло таке було. Юрій Іванович Соколов. От. Їх компанія така була. Кузовкін, Замковський на той час. Ну так. Деякі проекти разом робила, деякі. Ну, Ми ми переважно десь їздили. Тобто ми, Вони всі тут працювали, в нас переважно якісь такі були поїздки десь за кордон. Тобто ми поверталися, у нас такі були такі паруса, думаєш, так, я все знаю, як жити далі. А потім то швидко так упадає, ти попадаєш в свої реальності, а потім так так само, десь час від часу. Ну, Ми ну, тоді дуже часто, в принципі, виїжджали. Тобто ти їдеш, батарейки заряділи, живемо далі. Дружба. Дружба. Салонів тоді не було такі. Салони були це, коли я в той салон не попала. Тут Аксінінський, я так розумію, що там був такий салонний такий е, образ їх е, спілкування. У нас трошки інакше було. там Переважно у нас всі художники, бо там Аксінінський, там і філософ, і і Саша той е, Корольов, Ліка, тобто там така інтелектуали збиралися. А тут. Е, Тут було більше цікаво щось зробити разом, щось зробити там, щось взагалі щось зробити. Такі ненормальні. От, І середовище було таким ненормальним. Ну, але це було цікаво. Е, раніше був ще такий, він козакував дуже е, довго і на чайці плавав, такий на білому конику, а потім загинув такий е, Сашко Дячук. От. Ну, от Сашко це у нас був такий ліпший друг. От, і Якось він сказав, а щось ми таке робили, якийсь проєкт, чи пісок тягали. Щось таке, я не пам'ятаю, до чого це була фраза. І дячук так на нас дивився, каже, як я вас люблю, ідіотів. Та всі були по-своєму ненормальні. От, і, це, і, і це, напевно, була якась така основной такой скарб наших, что все по-разному, каждый был интересен по-своему. Вот, собирались, когда какие-то там обсуждения проектов, то там начиналось вообще такое навалом всяких идей, всяких э, воспоминаний. Вот, это было всегда интересно. Ну, то время, если вот к вопросу вернуться, что было в 90-е, э, мы как были... То есть я себя никак не считаю первооткрывателем, вот. Но первые, наверное, вылазки какие-то за рубеж были, первые какие-то пробы проектов. То есть никаких ни литературы не было, ни того же Ландарта. Какие тогда была, какая литература по Ландарту? То есть оно, оно на какой-то, на интуиции, оно срабатывало и все. Или вот приехали в Седнево, там река э, замерзшая, снег. Что тут еще? Что тут еще думать? Или там эти ведра, которые собирали по всему Сидневу. Что тут? Тут уже все, все есть, только ты бери и делай. Вот и брали и делали. То есть никаких не было, что это искусство или не искусство. Об этом никто вообще не думал. Просто брали и делали. Потом, как оказалось, что это ландат. ми лендартом займалися. Ми займалися трошки іншим мистецтвом, то та майстерня, ну вона, е, тобто, ну, живописами ми ми, ми живописом не займались. От, А припустимо, для таких е, там Юрій Івановича в майстерні був Соколова, е, це горище на Єфремова. І там в нього було все. Там у нас всі засідання проходили. там как бы к заседаниям всегда была программа. Вот. Э, ну вот как бы были такие условия. Шура Замковский раньше там, скажем, сейчас уже галерея Детенпула, э, а до этого это была э, Шура на майстерня, там делали какой-то сотовый объект. Ну, это была пустая на то время, пустое помещение. У Сашки Дичука была мастерская, собственно, как бы она не была мастерской, э, она была шелкографией. То есть первый шелкодруг, э, это еще Подольчак делал, помните этот фестиваль графики Биеннале. Так вот Сашка Дичук печатал шелкографию, там на Лычаковке во дворе был э, домик. Вот там первые выставки делали, там тоже собирались, то есть какие-то вот такие. Мне всегда было интересно само место, не привести туда готовую какую-то уже мысль и там ее реализовать. Там. А, поэтому такие, скажем, резиденции, которые были вот в таких вот местах, а, таких осмысленных, и которые нужно было как бы его а, проработать, просто войти в эту ситуацию, как ну, мы говорили э, вчера или когда там Америка мы были, форты, Э, еще с Первой мировой войны, э, Вторая мировая война. И вот мы попали в, э, в такой центр, где жили в домиках, в которых жили офицерские семьи. Студия наша была, спортивный зал американских солдат. Вот. А как бы вся территория – это бывшие форты. После землетрясения они десантировались уже там в небольшую такую э, плацдарм, а все остальное, вот эти гигантские сооружения, такие просто циклопических размеров, э, оставлены просто вот как, как музей. И вот с этим материалом работать, во-первых, Тихий океан, ты живешь э, в условиях так как бы фортов, и поэтому привести туда что-то, то... ясно, что идеи рождаются тут – если ты ее находишь, ты, ты это место, место прочувствуешь. И тут уже не, не ты выбираешь материал, а он тебя выбирает фактически. Вода, э, мир, воздух, э, война, мир, как бы, ну вот, вот эта середина. Еще и Тихий океан. Что тут еще думать? Тут уже все, все за тебя, ты, ты только все это сложила в такие пазлы и, и, и все, и свою как бы увидела картинку. Это называется место Хидлендс. Э, были холмы, там, ну это вот за Сан-Франциско сразу. Э, и я бродила по вот этим вот э, по территориям, но это всегда интересно, потому что вот эти циклопические всякие сооружения, остатки. я нашла на какой-то там невероятной высоте совершенно такой чистый э, бетон, Э, квадратный э, площадка. Что это было? Для... Снизу его не видно. То есть это была какая-то площадка, причем она не разрушена была. Скорее всего, что она была или для вертолетов, но снизу ее не видно. Вот. Ну вот у меня проект был, заключался э, в том, что в, нашем, в нашей студии были два этажа. Первый этаж там баскетбольная площадка – а внизу был зал для боулинга. Вот. А проживание в этом центре, главным условием было ничего, как бы ты живешь от тех условий, как жили солдаты или офицерские. Ты вот всем этим быт, все точно такое. Даже там была тряпка для мытья пола с отжимом. Все вот как, как они пользовались. Единственное, что я взяла вот эти шары для боулинга, покрасила в золото, и мы их втащили – на ту гигантскую высоту. Вот мы по одному... И вот я как раз сняла такой горизонт, а, половина а, неба и половина а, вот этого бетона и золотые вот эти шары. То есть я расставила их по всей площадке. Потом второй был, вторая часть проекта, это я каждый день ходила, фотографировала Тихий океан в разные состояния. Ночью, утром, там, в шторм, э, в тихую погоду. Вот. И потом в результате у нас была выставка в Киеве, мы ее назвали э, «Трип», короткое путешествие. И это было вот как раз у Сергея были объекты э, с остатками вот этих циклопических сооружений, а у меня была вот этот, этот океан и фотографии, три такие большие. А, Серия Тихого океана, она называлась э, «Человек играющий» Homo Ludens. Вот. Ну вот для меня трамплином было, это как бы у меня мой конкретный, там, скажем, пример, это вот эти э, симпозиумы. Потому что я не представляю, как сложилось бы Э, вообще дальнейшая э, биография, если бы не было вот этих групп. Вот. Наверное, самая основная это была эта группа Тиберия Сильваши, вот, это второй или третий Сельнев. У тебя есть полная свобода, ты как бы ничем не ограничен, ни временем, ни какими-то там обязательствами. Э, ты просто, у тебя у тебя э, есть мастерская, у тебя есть полная свобода выбора, что ты хочешь делать. И ты просто ищешь, тебе ничего не надо, не за квартиру платить, тебе не надо бегать по магазинам. То есть у тебя вообще такое э, идеальные условия. Дело в том, что я тогда, я как бы член Союза художников, я как и положено, вот, как это, комсомолка, пионерка. <laughs> Вот, ну, ну, до члена партии как-то руки не дошли. Вот. Я как-то в этих спилчанских до сих пор не могу понять. Мастерской у меня не было, никогда не было. А, наверное, единственный плюс а, – это что ты имеешь, ну, скажем, <laughs> бесплатный билет в музей. <laughs> До смешного. Дома. Я себя чувствовала дома особенно в Нью-Йорке. То есть полное ощущение, что ты такое комфортное абсолютно какое-то. Нет, ты, ты себя чувствуешь там комфортно. Нет, я это понимала, что это пока у тебя есть хорошая стипендия, у тебя э, не болит голова, где жить, и у тебя как бы вся, все тебе дано, ты, ты находишься в очень таком комфортном состоянии. Америка, Америка разная, ну, как бы не так много где были, вот, но Нью-Йорк очень понравился, вообще, как бы, Америка. Э, много выставок, много, как бы, много, то есть это центр, который кипит, кипит, кипит. Вот, это был действительно центр мира, который мы как-то, мы встретились даже там Капустянских, вот, и Э, они жили тогда между Берлином и Нью-Йорком. Вот, я понимаю, что как бы все-таки люди со Львова, им, наверное, ближе, наверное, европейская все-таки жизнь. Вот, но центр все-таки это Америка. Мы когда приехали э, в Нью-Йорк, то есть Артслинг у нас заканчивался, и на уже закрытие, когда мы уже вернулись в Сан-Франциско, все как бы, кто там, 50 человек опять вернулись, все со своих э, локаций. И сделали такой прощальный у нас был ивент. Э, и нас э, нашла а, Верляна Ткач, вот, и пригласила принять участие в в Украинском институте Америки фестиваль она делала. Вот. А мы говорим, да у нас виза же уже заканчивается, у нас же не безразмерно все. Она говорит, не вопрос, продлим. Вот. И она продлила нам визу. Мы еще в Украинском институте, мы первые из Магикан э, сделали выставку. Ну, это как бы в, э, в составе этого ее, э, ее программы фестивальной. Потом мы еще съездили э, в Кливленд, где жила э, Катя Садовская, Володя Немыра, это наши художники, это мама это Марьяны Садовской. Вот. Мы еще там с ними встречались в Кливленде, потому что мы туда приехали на Рождество. Вот там мы с диаспорой встретились. Вот там можно было говорить о диаспоре ну, опять же, в круг э, Кати и Володи э, был... Э, Катя все-таки до последнего, она была связана с искусством. И она была очень активна, она вела там какую-то... И воскресное радио, у нее была и школа какая-то воскресная. То есть она, она в этом своем маленьком каком-то э, в домике, она организовала, она привозила туда несметное количество художников львовских. Просто и музыкантов, и <clears throat> она вела просто вообще потрясающую работу но она отличалась из, э, от, от той диаспоры, которая там была. Творческая диаспора. Кто-то там сразу как бы в зарубичанство пошел, расписывать церкви, там, и с такими мы тоже встречались. Вот. Кто там? Вот. Ну, как бы много, в том-то и дело, что в каких-то местах мы обязательно каких-то попадали. В Кёльне, допустим, а, я жила у Сильвестровых. Такси, такси совпал. Вот. Случайно встретили, мы когда в Нью-Йорке были, а, ходили районы вот эти галерей и увидели, вот как вот у нас там это было, Парижская коммуна, гигантская территория мастерских. О, пошли посмотрим. А, как бы, мастерские это такие, ты идешь, где-то открыто, где-то где-то кто-то где кто выставку делает, открытые двери, хочешь заходить, там чай, кофе пей себе, там, там вино стоит, там художники сидят, общаются. И мы так ходили, походили, посмотрели, такой, на ну, андерграунд. И тут, опа, капустянские Капустянский, ну А Сережка с ними учился. Они тусовались во время. Постучали. Здравствуйте. Вот, Капустянские. Так мы еще потом с ними, они так немножко так как бы боялись, что не вдруг мы что-нибудь, а у нас так как бы нам ничего не надо от них, потому что у нас стипендия, мы вообще-то как бы тут белые люди приехали. Вот, поэтому они уже потом где-то посидели в кафе, ну, они как раз хороший тогда, э, Света показала материал, э, они снимали ветер в Нью-Йорке, э, Нью-Йорк очень грязный, ну, как бы понятно, сколько там, 14 миллионов. Вот, и в них такой был фильм, они только-только тогда как раз его монтировали, снимали, пришли замерзшие с улицы. А, потом я этот фильм видела уже в Дюссельдорфе, ну, как бы дальше уже. вот они, они тоже на какой-то хороший такой вышли уровень, но они практически ни с кем не общаются, как вы знаете. То есть они как бы обрезали вот эту это общение с Украиной. Не знаю, был вот, вот этот гармидер тогда в сети, э, Тонечка Денисюк э, написала, что в какой-то они в Спилчанской выставке участвовали, и там такой Игорь устроил просто вот разборки, что нет, он отрекся от этого. Ну, это было смешно, господи. Почему-то им эта чистота жанра очень важна. А потому что дальше ты уже, ты уже попадаешь в ту, э, в ту обойму, где люди уже по всему миру ездят. И тогда вот как раз была Лаура Белем, а потом мы с... ее я увидела работу уже на Венецианской биеннале, ну и так дальше. Тогда в, в нашей как бы, ну, в, в, на... мы даже в одном домике жили, а тогда еще была это Чехословакия, и э, Словакию представлял э, Илона Немец – Э, вот, вот она была как раз в Хидлендсе. А до этого мы с ней встречались в Словакии, в Попраде, в, еще на одном симпозиуме. И так как бы у тебя вот эта вот мешанина. Ты уже когда попадаешь в эту обойму, э, дальше ты уже как бы вот э, этот, этот набор перемещается, и ты как бы вместе с ним уже тебя по течению уносит. И ты обязательно с, с кем-то из них где-то пересекаешься. Не так, так не там, так там. Вот это был такой опыт интересный. С некоторыми я до сих пор, у меня там подруга, с которой была совместная выставка, а, Тиберий Сильвешей была в Седневе, э, была выставка в Киеве а, немецкой художницы. Вот, и оказалось, что мы вообще очень похожи, а, работы наши. И она меня пригласила, у нас была в 93-м году Э, совместная выставка в Берлине. Вот мы с ней 30 лет дружим до сих пор. У меня целая такая гора ее э, писем, которые сохранились. Это кило. Да. Как-то рука не поднимается их. Потому что каждое ее письмо это какой-то артефакт. Там, или там, ну, там прядь от кошачьей э, шерсти, кусочек. Причем это все каждый, каждый рисунок, каждое письмо это объект. Вот. И поэтому как-то выбросить произведение искусства у тебя рука. Вот. С кем-то, кого-то потом теряли, естественно, а потом все равно тебя как-то находили. Но поддерживать эм, не со всеми поддерживать. Это же как дружба. То есть есть какие-то там несколько человек, с которыми ты так на всю жизнь. Вот. А все равно с, с кем-то там следишь. Сейчас интернет. Сейчас как бы это проще допустим, с людьми, с которыми я не общаюсь вот так уже ну, на всю жизнь, но я вижу и слежу, скажем, что они делают. И Акила меня пригласила, первая моя поездка была э, за границу, это был 93 год, э, совместная выставка в Западном Берлине. Это было первое такое, первая вылазка. Дальше уже пошли дальше, дальше уже пошел пошла Словакия, потом культур контакт я получила стипендию э, три месяца там как бы была. А дальше ты уже попадаешь в какую-то... Уже дальше все вот так складывается. Допустим, в Седневе я была, была большая выставка, эм, позже она перешла в коллекцию Градобанка в Национальном музее. И теперь меня тогда пригласил принять участие в этой выставке – вот, и, и вот уже как бы тогда тебя, ты, ты попадаешь уже в обойму, уже твои работы видят, и тебя уже как-то вот туда-туда приглашают. Когда эм, эм, голосовали за незалежность Украины, мы были в Седневе, вся группа. И мы ходили на выборы в Седневе. Вот. И все тогда, как бы, мы шли, все обсуждали, все, только незалежність, все, никаких. И вот общий был такой настрой, такой какой-то подъем. Для нас это что-то было таким, каким-то там, чем-то эпохальным таким событием, ну, каким оно и было на самом деле. Просто когда ты сидишь в группе, где-то там в отдельной какой-то там деревне, в этом Седневе, то вот это какое-то общее. Вот тогда я первый раз почувствовала какую-то такую общую волну а, такого, таких надежд, какого-то позитива. Вот. А позже, ну, как бы у нас не было, так, вот, конкретно вот у меня все было дальше, как бы сценарий был все тот же. Мы по-прежнему работали в каких-то в группах, позже уже пошли какие-то резиденции, там Арцлин, Культурконтакт, бёль в общем, какие-то вот так. Ну, наверное, это уже открытые были как раз когда с Украиной были э, и фестивали. Это уже все было как бы более такое открытое. Я, для меня это еще было такое поле, скажем, эксперимента, эта галерея. Потому что, скажем, я знаю свою область, я знаю там то время, которое я, тех художников, которые знаю. Мне было интересно э, наблюдать, там, скажем, за уже молодыми художниками, даже open group – вот. Потом уже последние выставки, это и Ружева выставка, и Стас Турина. Эм, как бы Стас мне еще более понятен, потому что это как бы все равно ближе к нам. А вот уже эм, совсем вот это одна из последних выставок. Эм, мне, у меня много очень вопросов, и я понимаю, что я не понимаю уже э, э нотки. Да нет, как-то все есть, все есть во Львове. Есть и сейчас и современные художники. Все-таки э, за это время, вот пока уже как бы я не работаю, но э, слежу за тем, что во Львове происходит, стали такие большие событийные какие-то фестивали. Фестиваль перформанса, фестиваль там сучасного мистецтва. То есть пошла какая-то уже вот эта вот, э, эм, появилась возможность Э, гауды полония, сколько сейчас этих полонистов через... Э, это хороший трамплин, это очень хорошая такая... Это возможность, которой в нас в наше время просто этого не было. Я не могу сказать, что как бы я э, не попала. Я-то как раз попала в то. Там кто-то даже шутил, дети капитана Гранта. Ну вот я, наверное, дитя Гранта. Ну, то есть я к этому не, не стремилась, не, но так получилось, что вот так получилось, потому что я не представляю, что как-то по-другому бы оно было. Допустим, не стала бы я ездить, но ну, чем-то нужно было как-то жить и что-то делать. И а потому как художники живут, в общем-то, ничего особенно не изменилось. Потому что, чтобы, скажем, выбрать... Э, жизнь художника это очень отчаянно, это такие вот, чтобы остаться в искусстве и не изменять себе и, и заниматься своим как бы, тем, чем ты хочешь, вот, многим приходится жертвовать. И я это понимаю, поэтому э, ценю тех людей, которые вот э, и живут этим, и им это интересно, и делают это профессионально. И работаешь. Много сейчас, очень много таких э, возможностей. Я очень радуюсь, когда, когда это вижу. Это, это есть. Есть какие-то новые группы появляются, новые какие-то. Э, смотрю, как-то там, ну вот идет, жизнь идет, жизнь продолжается. Она другая немножко, но она, она замечательная, она никуда не денется что сколько раз там уже печалили. Народ, мировая скорбь была, все уже там. Искусство умирает, никуда оно не умирает, никуда оно не денется. Оно как бы поменяется на, на что-то другое, оно будет. Это здорово. Я вот смотрю на молодое поколение, которые начитанные, и, и когда это еще есть возможность, есть талант, и есть э, реализация себя, то это просто вот, это просто паруса.